Halo bosku, welcome back to my channel Di channelnya Slaughter Independent nih bosku Oke okay, bos, seperti biasa ya uh, di sini gue akan bermain di game uh, Game dari provider PG ya pastinya Dan gue di sini masih akan bermain di game Mahjong Ways yang dua ya Mahjong Ways yang dua Dan di kesempatan kali ini gua bawa modal receh 23.000 dan gua di sini pakai di bettingannya langsung di bettingan 2000 dan untuk sekarang kita langsung dikasih free spin ya <laughs> gokil nggak tuh di awal langsung dikasih free spin ya oke okay ya semoga aja di sini kita bisa dikasih profitnya lagi ya profitan profitannya lagi dan semoga aja uh, kita bisa dikasih jackpotnya juga di sini ya dan untuk fokus kita sekarang gua bakalan masih kayak biasanya lah gua masih pengen berbagi polanya ya pola-pola bermain game mahjong ways 2 ini ya oke okay. dan intinya kalau buat kalian yang pengen tahu pola-polanya itu kayak gimana eh, simak aja terus jangan di skip-skip ya biar kalian juga nggak gagal paham gitu ya kan oke okay? Eh, semoga aja kalian paham gitu ya dengan pola-pola dari gua dan e, kalau misalkan emang cocok pola dari gua silahkan untuk kalian kalau misalkan mau coba tinggal dicoba aja dan kalau misalkan nggak pengen nyoba juga nggak apa-apa gitu ya kan Oke, okay, uh, eh, sebelum kita lebih jauh lanjut nih, uh, gua nggak bosan-bosan juga buat kalian. Uh, gue selalu ingetin nih buat kalian ya, buat kalian yang baru uh, stay di channel gua, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan juga subscribe-nya dan buat kalian juga yang udah subscribe channel gue, terima kasih banget ya eh, semoga kalian selalu terhibur dengan konten-konten gue. pokoknya terima kasih banget lah ya yang udah subscribe gue dan uh, teruntuk yang belum subscribe uh, eh, gue mohon uh, untuk subscribe-nya ya karena subscribe itu nggak nggak nggak harus bayar ya nggak harus bayar subscribe itu ya subscribe itu gratis ya oke okay. <clears throat> kita langsung masuk aja ya ke dalam videonya semoga kalian terhibur dan pokoknya kita simak aja baik-baik nih video dari gue. dan buat kalian jangan lupa nih sambil nikmatin video dari gua ataupun pola-pola dari gua jangan lupa nih nyebat-nyebatnya jangan sampai kelewatan dong <coughs> jadi biar makin komplit gitu ya biar makin enjoy gitu <coughs> sampai batuk lagi gue ya terlalu dalam gue ini terlalu dalam nyedot gitu. jadi <laughs> kampret ya adalah next dan ngomong-ngomong di sini gua udah apa ya udah dapat uh, eh, udah up ya udah up di sini udah di angka 250-an saldo gua dan untuk bettingan di sini gua udah main di bettingan 5000 ya udah main di bettingan 5000 5000 nih uh, mohon maaf banget ya gua nggak nggak sebutin tadi naikin bettingan bettingannya dan juga pola-polanya tadi gua nggak sebutin ya semoga aja kalian paham gitulah ya dengan pola-pola dari gua ini gua mohon maaf banget ya soalnya kan gua tadi uh, opening juga jadi um, langsung gimana ya jadi uh, tadi langsung langsung dapet sih ya <laughs> langsung dapet di awal di awal gua uh, coba mainin pola itu udah langsung dapet free spin ya jadi susah <laughs> gitu ya kan gue opening juga free spin juga gitu kan jadi uh, bentrok lah dibilang bentrok ya ya semoga aja kalian paham lah paham dan juga ngerti ya uh, maksud dari pola gua itu kayak gimana ini mantap ya di putaran eh, uh, 30 ini ini putaran 30 kali autoplay uh, dengan gua aktifin uh, putaran turbo ya putaran turbo jadi ya lumayan sih lumayan enak kalau menurut gua uh, karena tadi juga gua dapet menang besar ya 100 lebih Oke gua coba pantengin dulu di bettingan 5000 ini uh, yang gua malesin itu uh, sekarang uh, di tempat gua ya di tempat gua gua kalau uh, lagi main itu aduh kacau banget sini jaringan sih jaringan ya Oke di sini gua masuk di uh, bettingan 10.000 dan gua masih pakai di polanya 30 kali autoplay ya. Di sini gua nggak aktifin putaran turbonya dulu, Gua coba biasanya sih kalau gua gini ya, kalau misalkan gua pakai di 30 kali autoplay itu gua uh, dua kali putaran ya, maksudnya putaran tuh kayak gini. Uh, kan 30 kali autoplay ya, eh bukan Eh, uh, 30 kali putaran 30 kali putaran itu uh, gua coba di putaran yang pertama itu putaran manual dan yang kedua itu gua aktifin putaran turbo jadi gue seper selalu seperti itu ya uh, pokoknya buat kalian yang pengen uh, coba di uh, apa sih namanya ya dicoba coba di kalian gitu ya kan uh, itu uh, kalian coba ikutin deh kayak gitu siapa tahu aja kan uh, sama gitu ya kan polanya cocok gitu kan ya lumayan gitu kan nggak dapat JP juga eh, yang penting profit sih kalau menurut gua kalau menurut gua sih profit ya soalnya eh, kalau untuk jackpotnya itu itu bonusannya sih kalau menurut gua udah dapat eh, profit juga udah udah untung kalau menurut gua gitu ya kan dan kalau untuk situs uh, nanti gua bakalan cantumin aja ya di uh, Eh, kolom komentar ataupun di deskripsi juga gua cantumin ya jadi kalian nggak nggak usah nggak usah repot-repot nyarinya di mana nanti tinggal kalian lihat aja di pin komen di situ udah ada uh, ataupun di di deskripsi ya di deskripsi bawah video gua itu ada tuh di situ nanti gua gua bakalan cantumin aja ya uh, link situs gua di situ Oke. Dan untuk di putaran 10.000 ini kalau menurut gua nggak terlalu meledak banget ya. Nggak terlalu meledak banget karena ya seperti inilah. E, tadi tinggal 300 gua coba di autoplay 30 bettingan 10.000 dan masih masih di angka 300 jadi nggak nggak ada e, perubahan gitu ya kan ya mungkin stuck di situ ya tapi nggak apa-apa lah nggak apa ini sebenarnya kalau misalkan gua cabut aja nggak jadi masalah ya soalnya gua tadi bawa modal bawa modal receh parah sih 23.000 dan untuk sekarang gua udah nge-up di angka 300 mungkin gua cabut aja ya cabut aja kali ya <laughs> oke okay. gue cabut aja lah ya oke okay, pokoknya